हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक व्यूअर है हमारे जिन्होंने कहा है कि सिर्फ सेल्स वाउचर में कैसे एंट्री पास करते हैं हालांकि वीडियोस बहुत बनाई है मैंने लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ सेल्स वाउचर बताइए तो चलिए ये सिर्फ सेल्स वाउचर देखते हैं और टैली का और भी ज्यादा टैली प्राइम का नया वर्जन मैं अभी यूज कर रहा हूं जो पुराना वर्जन टैली प्राइम का यूज करता था उससे भी ज्यादा अपग्रेड हो गया ये तो उस वर्जन को मैं यूज कर रहा हूं और आज हम टैली प्राइम में सिर्फ सेल्स वाउचर की एंट्री देखेंगे जैसा कि उस व्यूअर ने हमसे कहा भी है कि आप हमें सिर्फ सेल्स वाउचर की एंट्री के बारे में बताएं तो चलिए आइए देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर आ जाएंगे अब ये देख सकते हैं टैली प्राइम में हम आ चुके हैं ठीक है अब एक हम यहां से क्या करते हैं नई कंपनी बनाते हैं ठीक है तो नई कंपनी बनाने के लिए कहां जाएंगे F3 प्रेस करेंगे आप ठीक है तो यहां से प्रेस कर लेता हूं F3 ये आ गए हम कंपनी क्रिएशन वाली विंडो पर तो एक कंपनी बनाते हैं हम एक्स वाई जेड के नाम से ठीक है तो यहां पर आकर के एक्स वाई जेड यहाँ पे बना लेता हूँ एक्स वाई जेड ये हमारी कंपनी है और उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर वो एड्रेस मैं डाल देता हूँ जो एड्रेस इस कंपनी का होगा ठीक है तो ये हमने एक एड्रेस डाल दिया और एंटर प्रेस करके यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है तो यहाँ पे स्टेट डाल लेता हूँ अपना ठीक है आपका जो भी स्टेट हो और पिन कोड हो वो चीजें आप डाल लें और बाकी की सारी डिटेल आप चाहे तो फिल कर सकते हैं मैंने अभी छोड़ रखा है यहां पर 1 अप्रैल 2021 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है मैं यहां क्या करता हूं यहां कर देता हूं 1 चार 2020 कर देता हूं ठीक है और काम भी हमारा 1 चार 2020 से स्टार्ट हो रहा है यानी बुक्स बिगनिंग फ्रॉम ये भी हमने वही टाइम रखा है अब ये हो गया अब यहां पर क्या करता हूं इसे कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेता हूं तो एक्स वाई जेड नाम की कंपनी हमारी तैयार हो चुकी है और यहां पर देख सकते हैं करंट डेट 31 मार्च 2020 शो कर रहा है ठीक है इसको 1 अप्रैल करना होगा तो यहां से सबसे पहले तो ये फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए 19 20 है हमें इसको चेंज करना है हमें यहां 2020 21 करना है तो यहां सीधा सीधा कर देता हूं 1 4 2020 ठीक है और बाकी इकतीस तीन 2021 अपने आप हो जाएगा ये ये इकतीस तीन 2021 ठीक है यहाँ एंटर करके और फिर अब ये फाइनेंशियल ईयर भी हमने चेंज कर लिया अब यहाँ पर हमको एंट्री पास करनी है तो इन्होंने कहा है सीधा देखिए बिगिनर से यही गलती हो जाती है सीधा सेल्स बाउचर सीधा सेल्स वाउचर का क्या मतलब है भाई आपने परचेस किया नहीं तो सेल्स का क्या मतलब बनेगा कोई मतलब नहीं बनेगा मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां वी प्रेस करके वाउचर में आ गए और यहां से F8 प्रेस करेंगे किस लिए सेल्स वाउचर में जाने के लिए तो ये F8 प्रेस किया हमने अब यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कैश तो यहां लेजर तो हमने क्रिएट नहीं किया है डेटर पार्टी का तो यहाँ कैश ही कर लेते हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ कैश कर लिया हमने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर अब हम जैसे ही आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर पहले रेगुलर कर लेता हूँ जीएसटी आई एन रेगुलर और यहाँ पे जीएसटी आई एन डाल देता हूँ जो भी पार्टी का जीएसटी आई एन है वो डाल देता हूं तो ये डाल करके एंटर प्रेस करके यहां पर आएंगे अब यहां पर हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा तो सेल्स का लेजर तो बन ही जाएगा यहां कर दिया सेल्स अकाउंट ठीक है एंटर प्रेस करके यहां पे आएंगे सेल्स के अंडर में ये जाएगा तो यहां कर देंगे सेल्स अकाउंट तो जैसे ही करेंगे एंटर प्रेस करके और इसको इन सबको एक्सेप्ट करा लीजिए ये एक्सेप्ट हो गया अब यहां पर हमें कोई भी स्टॉक आइटम नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने अपने स्टॉक में रखे हम रखेंगे तब ना आएगा हम तो डायरेक्ट सेल्स में एंट्री पास कर रहे हैं तो यहां पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ये बात याद रखिएगा सीधा सेल्स वाउचर में एंट्री पास करना बहुत बड़ी मिस्टेक है तब मिस्टेक है जबकि आपने परचेज नहीं कर रखा होगा कोई भी स्टॉक आइटम भाई आप भी तो कहीं से खरीद के लाएंगे या प्रोडक्शन करेंगे अपने कंपनी में तो उसकी कुछ तो कॉस्ट आएगी तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे होनी चाहिए परचेज में भी फिटिंग होनी चाहिए तभी आप सेल्स में एंट्री पास कर पाएंगे अब देखिए डायरेक्टली अगर एंट्री पास करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके डायरेक्टली हम स्टॉक आइटम बनाते हैं लाइक जैसे मान लीजिए स्टॉक आइटम बना रहा हूं मैं सैनिटाइजर यहाँ पे आकर के सैनिटाइजर ये लिख लिया सैनिटाइजर और एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पे यूनिट कर देते हैं हम तो यहाँ पे कर देते हैं टी आर इस तरह से और यहाँ पे L I T R E litre ये दे दिया हमने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे एल प्रेस करूंगा तो लीटर वाली यहाँ पे किलो लीटर दिया हुआ है और यहाँ मिली लीटर दिया हुआ है तो यहाँ मिली लीटर कर देता हूँ मैं और यहाँ पे थ्री कर देता हूँ एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा तो ये सब हमने कर दिया अब यहाँ पर मिलीलीटर अब देखिए तुरंत यहां नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आएगा और यहां पर गलती हो जाएगी आपसे ये गलती ना हो इसके लिए जरूरी है कि पहले हम परचेज में एंट्री पास कर लें ठीक है तो परचेज में एंट्री पास करने के लिए हमें कहा जाना है परचेज बाउचर में जाना है परचेज बाउचर में जाने के पहले हमें यह देखना है कि हमने कंपनी शुरुआत किया है तो कंपनी में कैश है कि नहीं है ये भी तो देखना पड़ेगा कंपनी में अगर कैश ही नहीं होगा तो आप कैसे पता करोगे परचेजिंग कैसे करोगे ठीक है तो कंपनी में कैश का होना बहुत जरूरी है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बिना कैश के अपने क्रेडिट के बेस पर जैसे मान लीजिए आपका बहुत कोई खास है जो होलसेल सप्लायर है जो आपको सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है कि भाई ठीक है ले जाओ हमारे यहाँ से और सेल करके हमें पैसा रिटर्न करोगे ठीक है तो ऐसे कंडीशन में भी कभी-कभी व्यापार स्टार्ट करते हैं आप लेकिन ऐसा बहुत कम होता है तो इस कंडीशन में हम यहाँ से वी प्रेस कर लेते हैं और सीधा परचेज में आ जाते हैं और क्रिएट करते हैं लेजर तो यहाँ पे कर देता हूं मैं राहुल सप्लायर ये हमने कर दिया और यहाँ पे अब आएगा क्या क्रेडिटर पार्टी है तो यहां पे क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आएगा तो यहां से सन्ड्री क्रेडिटर चूज कर लीजिए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए यहां पर स्टेट वगैरह फिल है ही है बाकी सारा एड्रेस वगैरह आप चाहे तो डाल सकते हैं पर इसको भी एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे इस तरीके से तो ये एक्सेप्ट करा लिया अब यहां पर परचेस अकाउंट का लेजर आ जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि परचेस अकाउंट का लेजर जाता है अंडर परचेस के ग्रुप में तो यहां पे एंटर प्रेस करेंगे यहां पे आएंगे परचेस के ग्रुप में इसे डाल देंगे कभी भी परचेज अकाउंट परचेज के ही ग्रुप में जाता है और प्रेस करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं तो ये हो गया अब यहां पर आएंगे तो एक स्टॉक आइटम आपने सेल्स वाउचर में बना रखा है ठीक है अब वो सैनिटाइजर का था तो यहां पर पहले सैनिटाइजर हम परचेज करेंगे तो यहां पर 10 लीटर हम सैनिटाइजर परचेस कर रहे हैं ठीक है और एक की कीमत हमें पड़ रही है सौ रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ठीक है तो यहाँ पे एक हजार रुपए दस लीटर की कीमत हो गई अब इसको आप एक्सेप्ट कराइए यहाँ न्यू रेफरेंस आ जाएगा और यहां पर जब एक्सेप्ट कराएंगे तो अभी हमने इसे उधार में परचेस किया है जब इसको आप सेल कर ले अब देखिए सेल में जाएंगे तो क्या होगा यहां से वी प्रेस करता हूं अब सेल्स वाउचर में F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में चलते हैं तो यहां पर जैसे ही आएंगे तो ये तो हमारी क्रेडिटर पार्टी है राहुल सप्लायर हम इसको कैश में सेल कर देते हैं अब देखिए यहां पर अगर मैं आता हूं यहां पर रेगुलर कर देते हैं और यहां पर जो भी जीएसटी आईएन है वो डाल सकते हैं फिलहाल छोड़ता हूँ यहाँ पर आते हैं सेल्स अकाउंट अब यहाँ पे सैनिटाइजर जैसे ही डालेंगे तो यहाँ दस लीटर सैनिटाइजर अवेलेबल है पहले नहीं था पहले नहीं था तो हमने उसको रोक दिया था एंट्री पास नहीं करी थी हमने ठीक है अब यहां पर मान लीजिए पांच लीटर सैनिटाइजर आप सेल करेंगे तो कोई भी आपको नेगेटिव मैसेज नहीं आएगा खरीद रेट पड़ी थी सौ रुपए दो सौ रुपए में इसको सेल कर दिया और इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया तो ये आपकी एंट्री सही एंट्री मानी जाएगी सेल्स पाउचर में और उस तरह अगर आप एंट्री पास करते हैं सीधा सेल्स वाउचर में आकर के हो सकता है कि आपको जहां काम मिला हो वहां पर परचेजिंग वाला हिसाब किताब पहले से बना हो तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली सेल्स में एंट्री पास कर सकते हैं लेकिन लेकिन अगर कंपनी शुरुआत हो रही है तो वहां पर आपको परचेजिंग करनी होगी तभी आप सेल कर पाएंगे आपको देखना होगा कि स्टॉक आइटम है कि नहीं है आ रही बात समझ में ना तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें thank you for watching this video